okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ကားလေးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ PSD file ပေါ့နော်ဒီက PSD file ကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ down လာတာအဲဒါက FH ဒါက refreshing ဟုတ်ပြီ refreshing ယူရမယ်ပြီးရင်ဒါကပါ effect ဒါက brush โอเคဒီနေသားအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ယူလာလိုက်တော့မှာနော်ဟုတ်ပြီဒီကာမဆိုလို့ရှိရင်အရိပ်တစ်ခါတည်းပါဝင်တယ်နော်ဒီအောက်မှာ shadow ဆိုပြီးတော့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ shadow အလွှာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် shadow အလွှာဒီ multiply အနေနဲ့ဖြစ်နေတာเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ layer ပေါင်းတဲ့အခါမှာတစ်ခါတည်းပေါင်းလိုက်လို့မတင်တော့ဘူးပေါ့เนาะသူကဘာဖြစ်လို့သူက multiply မှုဝင်နေတာသူကပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော် body ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ဒါတွေအဲ normal အလွှာတွေကြီးပဲเนาะဟုတ်ပြီအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ shadow ကိုပဲကျွန်တော်တို့မယူဘူး ပြီးတော့မှဒီ FH ကနေပြီးတော့ဒီ body ထိကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားမယ်ပြီးရင် control E ဒါဆိုရင် layer ပေါင်းပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒါဒီ shadow ဟုတ်ပြီဒါ shadow ကသူ့တက်တက်ပဲဖြစ်နေရမယ် control E ဒါဒီ shadow တက်လွှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကားတက်လွှာ shadow တက်လွှာဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်ကားလို့ rename ပေးလိုက်မယ် okay ဒီနှစ်လွှာကိုကျွန်တော်ဒီ link လေးတစ်ခါလဲချိန်ထားလိုက်မယ်နော်ဒီတန်ကျူးပုံ link လေး ဒါဆိုဒီမှာ link လေးဝင်ပါပြီเนาะဟုတ်ပြီဒီကားကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းကိုပို့လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ perspective line တွေပါဝင်တယ်ဒီ land မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ perspective line တွေပါဝင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေသားမှာကျွန်တော်ကားကိုဒီဘက်လှည့်လိုက်မယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကားလေးရအောင်ကျွန်တော်ရွေးတယ်ပြီးရင် control T ကျွန်တော် right click ဒီမှာ control T ဆိုတော့ transform control လေးပေါ်လာပြီဒီထဲမှာကျွန်တော် right click နှိပ်မယ်ပြီးရင် flip horizontal ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်ပါမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် shadow နဲ့ကားကဒီ link ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကားလေးရောပဲရွေးပြီးတော့ဒီ flip လောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း shadow ကတော်တူ light ပါလာမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကားနဲ့ shadow က link ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော် okay ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်အမှတ်လေးကလစ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံး perspective line ကိုကျွန်တော်ချိန်ညှိမယ်အဲကြောင့်ဒီလှော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပိတ်တာမယ်ဒီ background အလှော်ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ပြီးရင် pan 2ကိုယူတယ် ဒီနေရာမှာ shape ဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်ပြီးရင် free နေရာမှာ none ဖြစ်နေရမယ် stone နေရာမှာအယောင်တယောင်ယောင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပေးရမယ်ပြီးရင် pixel ဒီ1 pixel လောက်ဆိုတော်ပဲပေါ့နော် okay ဒီနေသားမှာကျွန်တော် perspective line ရှာမယ်ဆိုရင်ဒီ line ကနေတွားလိုက်မယ်နော် okay control key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစ point နဲ့အဆုံး point ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရအောင်ပါပေါ့နော် โอเคပြီးရင်ဒီဘက် channel က perspective line နဲ့ချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက် line ကမှန်ကန်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီဘက် line မှန်ကန်သွားပြီဆိုရင် escape key ကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်မှာပေါ့နော်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒီ point ရယ်ဒီ point ရယ်ပေါ့နော် control key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိပေးတင်တယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် perspective line ရဲ့စုံမှတ်ကဒီနေရာပေါ့နော် okay ဒီနေရာကိုကျွန်တော် guideline လေးနဲ့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားလိုက်မယ် okay ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလွှာနှစ်ခုကခုနကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ဒီ line အလွှာနော်ဒီ perspective line အလွှာနော်အဲ့ဒါတွေကမလိုအပ်တော့ဘူးဒီ horizontal line ရလာပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကမလိုအပ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပယ်ဖြတ်လိုက်တော့မယ် delete okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကားကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ဒီ iron icon လေးနှိုက်မယ်ဒါဆိုကားပြန်ပေါ်လာမယ် ဒီကာရဲ့ perspective line ကိုကျွန်တော်ရှာပေးရမယ်ပန်2ကိုရွေးတယ်ပြီးရင်ဒီပုံစံဒီ setting အတိုင်းလေးဖြစ်နေရမှာပေါ့နော် okay ဒီမှာတစ်ချက်ကလစ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခက်လှလှမ်းလေးကိုကလစ်တာတင်တယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကားဘိန်းနှလုံးကအရွယ်အစားတိတ်ပြီးတော့ကွာဟမှုတိတ်မဖြစ်နေဘူးเนาะ โอเคဒါဆိုရင်ဒါညီပါပြီ escape key ကိုနှစ်ခါနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီခုနကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့နှုတ်လေးတွေပျောက်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့မှဒီ output channel line ကိုထပ်ကလစ်မယ်ဒါဆိုနောက်ထပ် shape လေးရတစ်ခုထပ်ပေါ်လာမယ်နော်โอเคပြီးရင်ဒီဘက် channel control key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေ့မှရမှာနော်ဒါက okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ line ခုနကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ line တစ်ခုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် okay ဒီမှာစုံမှတ်မရောက်သေးဘူးเนาะကားဒီ perspective line တွေစုံမှတ်မရသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ shape လေးရာကိုပြန်ရွေးတယ်ပြီးရင် control key ကိုနှိုက်ပြီးတော့ဒီ shape လေးရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှိရှိလေးဆွဲထားမှရမှာပေါ့နော် okay โอเคရပြီပြီးရင်ဒီဘက် line ကိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှိတာဖို့လိုတယ်ဒီ line ကโอเคဒါဆိုရင်ဒီ line နှစ်ခုရဲ့ဟောနည်းနည်းမြင့်သွားဒါကအောက်က line ဒါကအောက်က line ဟုတ်ပြီဒီအောက်က line ကနေရာမမှန်နေဘူးเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော် control key နဲ့ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအောက်ချလိုက်မယ်โอเคဒါတော့လားဆိုမှန်ပါပြီเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလွှာ အခုကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့အလွှာနှစ်ခုရဲ့ကာအလွှာတွေကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုအလွှာ၃ခုကိုရွေးချက်ထားမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော် move tool ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ center point ကိုကျွန်တော်ဒီ line ရဲ့စုံမှတ်ပေါ့နော် line ရဲ့စုံမှတ်ကဒီနားမှာရှိရမှာ okay ပြီးရင် control t ကျွန်တော်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 order key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြီးသေး adjust နည်းနည်းပြန်လုပ်မယ်โอเคအဓိကဒီစုံမှတ်တွေကဒီ line ထဲမှာပဲရှိနေရမှာเนาะအရွယ်စားကိုကြိုက်တယ်လို့ချိန်ညှိပေးလို့ရတယ်အပေါ်နေရာရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ညာရမယ်အပေါ်အော်တော့မရဘူးပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီနေ sorry โอเคကျွန်တော်ဒီအနေထားတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အမှတ်ပေးလိုက်မှာပေါ့เนาะ okay ဒါဆို guideline ကိုကျွန်တော်မလိုအပ်တော့ဘူးဒီ line နေလဲကျွန်တော်မလိုအပ်တော့ဘူးဖြတ်လိုက်တော့မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အထာအတူကမှန်ကန်တဲ့အထာအတူဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီပုံမှာကျွန်တော်ဒီ car drift ဆွဲတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပါ car drift ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ခြမ်းမှာအငွေ့လေးတွေရှိရအောင်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီ car drift ဆွဲတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်အရင်လေးလာလိုက်တယ်ကျွန်တော် Google မှာကျွန်တော် car drift ဆွဲတဲ့ပုံလေးကျွန်တော်လိုက်ရှာလာလိုက်တယ်နော် ဒါ cartridge ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအမွေလေးတွေရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ Okay ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုယူလိုက်မယ် Okay ဒီပုံလေးကိုအဲဒီပုံမှာပါတဲ့အငွေလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီကားမှာလက်ထည့်မှာပေါ့နော် Okay ဒီအနေထားလေးကျွန်တော်ယူမယ်ဒါတော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်ဒီအငွေတက်တက်ပဲကျွန်တော်လိုချင်တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် channel လေးတစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်မယ် channel လေးဝင်မယ်ဒီမှာ red ဒါ green ဟုတ်ပြီ green ဆိုလို့ရှိရင်ကားနဲ့ဒီအငွေ့နဲ့ကရောနှောတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာเนาะဟုတ်ပြီ blue ကြည့်ကြည့်မယ် blue ဆိုတော့အဲ့လိုပဲရောနှောတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီ red red ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့ရောနှောတဲ့အနေအထားတိတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီ channel တွေကိုပေါင်းဆက်ပေးရမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီ red channel ကိုနှစ်ဆင့်ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမဲလေးတွေကပို့ပြီးတော့နှက်မှောင်ပြီးတော့အငွေနဲ့ကိုကိုပြပြဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီ RGB channel ကိုပြန်ယူထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် image တွေကိုသွားမယ်ဒီမှာ calculation ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်เนาะ calculation ဆိုတာကျွန်တော် channel နှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်ပြီးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်က red channel ကိုကျွန်တော်ကနှစ်ခါလိုချင်တာအဲကြောင့်မို့ calculation နဲ့တွက်မှာပဲရမယ်အော် calculation ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ red channel ဖြစ်ရမယ်အောက်ဒီလည်း red channel ဖြစ်ရမှာဒါဆိုရင်ဒီ smoke နဲ့ကားကကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ blend မှုမှာကျွန်တော်တို့ sort line နဲ့သုံးမလား overlay နဲ့သုံးမလား multiply နဲ့သုံးမလားပေါ့နော်ဒီအနေထားမှာတော့ကျွန်တော် multiply ကိုပဲ ရွေးချယ်လိုက်ပါတော့ multiply ကပို့ပြီးတော့ကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်တာပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် okay ကို click လိုက်မယ်ဒါဆို alpha 1ဆိုပြီးတော့အလှတလှကြာလာပါတော့ဒီ channel ထဲမှာနော် alpha 1ဆိုတော့အလှတလှကြာလာမယ်ဒီအလှမှာမှကျွန်တော်ဒီကားတွေကိုလုံးဝပါဝင်မှုမရှိစေချင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် brush ကိုရွေးတယ် brush မှာအမဲရောင်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒီကားတွေကအမဲရောင်ဖြစ်နေရမှာနော်ပြီးရင် blend မှုမှာကျွန်တော်ကအဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော် brush နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင် brush နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်အဖြူပါပါသွားမှာเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကအဖြူတွေနေရာကိုတိုက်ပြီးတော့မထိခိုက်ခြင်းဘူးအမဲနေရာတွေခဲနေရာတွေကိုပဲကျွန်တော်ထိခိုက်မှုဖြစ်ခြင်းတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် over လေးကိုယူထားတင်တာဒါဆိုကျွန်တော်ဆွဲလို့ရှိရင်အဖြူတွေမှာထိခိုက်မှုအားနည်းသွားမှာပေါ့နော် okay opacity မှာ flow မှာတော့ကျွန်တော်50%လောက်ထားလိုက်မယ်နော် okay ပြီးရင်ဒီကားနေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိရှိနဲ့နည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်တင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ opacity flow 90ကနည်းနည်းများပါတယ်ကျွန်တော်20လောက်ပဲသုံးတော့မယ် โอเคအဓိကဒီနားမှာ smoke effect လေးဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်โอเคဒါပြီးရင်ကျွန်တော်အဖြူလေးပြောင်းလိုက်မယ်ဒီဘက် channel နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မယ် refill လေးโอเคဒါလာလောက်အနေထားဆိုရင်တော့အဆင်ပြေနေပါပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ alpha 1ဆိုတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့က selection လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် control set ပေါ့နော် control order set ဖြစ်မှာပေါ့နော် selection လိုချင်တဲ့အတွက်အဲ့မှာ RGB channel ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ် layer စီကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ဒီနေသားမှာကျွန်တော် control order set ကျွန်တော် click လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုနအဲဒါဆိုရင်ခုန layer map အတိုင်းဒီအဖြူနေရာတွေကိုသူ selection လောက်ပြီးမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီလွှာကို control J ဆိုတော့ကျွန်တော်ပွားလိုက်မယ်ပြီးရင် move to ကိုယူမယ်ဒီ layer 1ဆိုတဲ့အလွှာကိုကျွန်တော်ခုနပုံရိပ်တဲ့ထည့်လိုက်မှာပါ okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီ အငွေတက်တက်ပဲရလာမယ်ကားနေရလေးကပျောက်နေပြီပေါ့နော်โอเคဒီနေသားမှာ control T ကျွန်တော်အကြီးသေးလောက်မယ်โอเคဒီနေသားလောက်ရှိရမှာပေါ့နော်โอเคဒီနေထားမှာကျွန်တော်တို့က smoke ပတ်ဝင်မှုကအားပြော့သွားတာပေါ့เนาะအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီအလွှာကို control J ထပ်ပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထုလာမယ်နောက်တစ်ချက် control J ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အနေထားရတဲ့အထိကိုပွားပေးရမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီအနေထားလေးတော့လိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ layer 1ကနေပြီးတော့ဒီ layer 4အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ပွားထားတာဒီ5ခုရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် layer ပေါင်းလိုက်တော့မယ် control e layer ပေါင်းလိုက်တော့မယ်ဒါဆိုတက်လွှာတဲ့ပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်โอเคပြီးတော့မှကျွန်တော်နေရာချမယ် control t ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရွှေ့တာတင်တယ် okay ကွန်ထရိုးတီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလောက်ပြန်သေးခြင်းတယ်โอเคဒါလောက်နေထားဆိုတော်တော်လေး fine နေပြီပေါ့နော် ပြီးတော့မှဒီ layer ကိုကျွန်တော် layer map အုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် brush ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ် brush မှာကျွန်တော်ကဒီနားလေးတွေကိုမလိုချင်ဘူးเนาะဒီနားလေးမှာအငွေ့ပါဝင်တာပဲလိုချင်တာเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအမဲရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် obvious flow မှာကျွန်တော်90လောက်ထားလိုက်မယ်เนาะဒီနားလေးတွေကျွန်တော်အမဲရောင် brush နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖြတ်တာမပြတ်ဘူးဆိုတာက အဖြူရောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်အမဲနဲ့ပဲပုတ်နေတာနော်ဒါပေမဲ့မပြတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ over လေးမှုကိုယူတာလို့နော်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပေးရမယ်ကျွန်တော် normal ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်မယ် okay နောက် brush size ကြီးကြီးနဲ့ဖြတ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ source ဖြစ်စီတာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက် channel တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုး brush away နဲ့ဖြတ်ပြီးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော် brush away နဲ့ဖြတ်ရင်ဟို result ကောင်းကောင်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က smoke brush နဲ့ဖြတ်မယ်ဒီနားမှာကျွန်တော်ဒီမှာ smoke brush ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ smoke brush အဲဒီ smoke brush လောက်တာကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်အရင်ဦးဆုံးဒါဆိုရင်ဒီဒီ brush ကကျွန်တော်မတုံးတော့ဘူး smoke brush လေးလောက်လိုက် okay ဒီဒါလေးနဲ့တုံးလိုက်မယ်နော် okay ဒါကိုကျွန်တော်တို့က brush လုပ်မှဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခံဒီအဖြူဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ subject ကအမဲရောင်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒီအနေထားဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခံကအမဲ subject ကအဖြူဖြစ်နေတာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကောင် inverse လုပ်လိုက်မယ် control i ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ subject ဒီအမဲနောက်ခံဒီအဖြူဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိချင်တယ်ဆိုရင် control a ဒီနားမှာအစင်းကြောင်းလေးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ အလင်းလေးတွေကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနအစင်းကြောင်းလေးတွေပျောက်သွားမှာပေါ့နော်โอเคပြီးတော့မှဒါကိုကျွန်တော်က brush လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် edit တွေသွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ define brush preset ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်เนาะကျွန်တော် okay နှိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ smoke လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်เนาะ okay ဒါဆိုကျွန်တော် smoke brush တစ်ခုရလာပြီပေါ့เนาะ okay ဒီနေသားမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဖြတ်လို့မရအောင်ကျွန်တော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် smoke brush ကဒီလိုမျိုးသွားနေမှာနော် opacity 100 flow 100နဲ့အရင်ဆန်းပါဒါ smoke brush မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီ brush setting ကိုအခုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာဒီ brush ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်တို့ brush တိဆောက်တာတဲ့ smoke brush ရွေးထားတယ်နော်အဲဒီနေထားမှာမှာကျွန်တော်က opacity 100 flow 100ဒီမှာ normal ဖြစ်နေရမယ်ပြီးရင်ဒီ brush setting icon ကိုကျွန်တော် click လိုက်မယ်ဒါဆို brush setting ကြာလာပြီနော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ spacing ကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဒီနည်းနည်းလေးခြားသွားပြီပေါ့နော် okay ဒီအနေထားမှာတလောက်လောက်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော် control z control z okay spacing မှာကျွန်တော်155လောက်ထားထားတယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ shape ကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဒီမှာ side gesture ဆိုတာအရွယ်အစားပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်အရွယ်အစားအကြီးအသေးတွေပြောင်းလဲမှုဖြစ်မယ်ဒီအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလောက်ပဲပြောင်းလဲမှုဖြစ်ခြင်းတယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ angle ကိုကျွန်တော်တို့လှည့်ထားပေးလို့ရရနော်ဒါဆိုရင်ဒီ smoke တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက angle မတူတော့ဘောနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် smoke က angle မတူတော့ဘောနော် okay အဲဒါဆိုရင်ဒါဒီ smoke အနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လှည့်ထားပေးတင်တာဘောနော်ဒီ angle ကိုကျွန်တော်တို့အဲနည်းနည်းလေးထည့်ထားပေးတင်တာဘောနော်ပြီးရင်ဒီမှာ scatter ဆိုတာပြန့်ကျေးအောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် smoke တွေကပြန့်ပြန့်ကြည်ကြည်ဖြစ်သွားမှာနော် okay ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ boost လောက်လာလို့ရှိရင်ဒါတွေဒီပြန့်ကျဲမှုတွေနှစ်ဆဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာမှအဲ spacing မှာအဓိကဖြစ်နေတာနော်ဒါ spacing လေးနည်းနည်းလေးပြန်ကြောက်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ဒီ scatter မှာကျွန်တော် boost ကိုမယူတော့ဘူး okay control z okay တိုက်ပြီးတော့တဘာမှမကြတယ်ဘူး smoke အဲ spacing ကနည်းနည်းလေးပြန်လာ okay အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ transfer ဆိုတာတစ်ခုထည့်ပေးရမယ် transfer transfer ဆိုတာဒီ opacity အနည်းများပေါ့နော်ဒါမှ smoke နဲ့တူပါနော်ဒီ transfer ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ opacity ဒီ100%အမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့နော် okay ဒီမှာမှကျွန်တော် opacity တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ change ပြီးလို့ရတယ်ဒါတရားပူပြီးတော့မိုက်တာပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် နည်းနည်းလေးပြန့်ကျဲနေတာเนาะအဲ့ဒါကကျွန်တော် space မှာ space ချထားတာလေးနည်းနည်းများတော့လို့เนาะ okay ဒါဆိုရင်တဘာဝကြတဲ့ smoke လေးရတာနည်းနည်းလေးပြန်လျှော့မယ် space မှာ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေနေပြီပေါ့เนาะဒါလောက်လောက်လေး okay ကျွန်တော်လောင်းကြိုက်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလွှာဒီအလွှာကျွန်တော် tab sum ကိုဖွင့်လာတာเนาะဒီအလွှာလေးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ဒီ breath setting လည်းမလို့တော့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ဒီဒီ smoke ရဲ့ layer map 10 menu ကျွန်တော်ယူပြီးတော့အမဲရောင်လေးယူတာရမယ်နော်အမဲရောင်လေးယူပြီးတော့ဒီနာလေးလေးကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝကြကြ smoke လေးရအောင်ပေါ့နော် okay ဒါများသွားတယ်များသွားရင်ကျွန်တော်တို့ opacity တို့ flow တို့ short ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့ရတာပေါ့နော်โอเคဒါလာလာဆိုရင်ဒီနားလေးမှာအဆင်ပြေနေပြီကျွန်တော် normal brush ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်တော့မယ် အဲဒီမှာ normal source round ပေါ့နော် source round မှာကျွန်တော်35% okay ဒီအနာဆုံးလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒီနာမှာခုနကပုံရိပ်လေးတစ်ခုရှိနေတယ်เนาะဒါလေးပါကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်โอเคဒီအနေထားမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အဲဒီနားလေးတွေကတိုက်ပြီးတော့ smoke တက်ရမှုတိုက်ပြီးတော့မရှိသင့်ဘူးပေါ့နော်ဒီကားရဲ့ဒီအနောက်နေရာမှာနော်โอเคအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုတက်ရောက်မှုမလုပ်ခြင်းဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဖြတ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဘာဝမကြအောင်နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော် smoke brush နဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ် smoke brush ကိုပြန်ရွေးမယ် okay smoke မှာကျွန်တော် opacity နည်းနည်းထပ်လျှော့လာခြင်းတယ် โอเคပြီးရင်ဒီကာအောက်မှာအငွေ့လေးတွေနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တာပို့ပြီးတော့တဘာဝကြမှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နောက်ထပ် new layer လေးတစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ဒီ smoke brush နဲ့ပဲအဲဒီ smoke color လေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ထည့်မယ် brush light တီးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ drift ဆိုရတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုရအောင်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာလည်းဒီ smoke လေးတွေရှိနေရမယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ဒီခုနကအာဒီ smoke လေးနဲ့ပဲထည့်လာတော့မယ်เนาะ okay ဒါကကားရဲ့အနောက်မှာရှိရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ smoke လေးရအောင်ကားရဲ့အောက်ပို့လိုက်မယ်ဒါဆိုကားအနောက်ရောက်သွားမယ်เนาะ okay ပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်အမဲရောင်လေးတွေမပါဝင်တာမလို့ခြင်းဘူးဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုကျွန်တော် screen ပြောင်းလိုက်မယ် okay ပြီးရင် control t အကြီးသေးကျွန်တော်လောက်မယ် okay ဒါဆိုရှင်တဘာဝကြားတဲ့အနေအထားတစ်ခုရပြီပေါ့နော်โอเคပြီးတော့မှကျွန်တော်ကာရဲ့အရေးလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြင်ဆင်နေတာကာရဲ့အရေးကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့တင်းလိုက်မယ်โอเคโอเคပြီးလို့ရှိရင် okay လာကဒီဘက် channel ကနေလာနေတာဆိုတော့ကားရဲ့အရိုက်ကဒီဘက် channel ကိုနည်းနည်းလေးကြာနေတင်တာပေါ့နော်အခုဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကားလေးရာရွေးလိုက်မယ်ဒီကားလေးရာရဲ့လေယာတမ်မနီပေါ်မှာကျွန်တော် control key ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့တစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကားရဲ့ shape အတိုင်းကို selection ရလာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှရိုက်ကကားရဲ့အောက်မှာရှိရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကားရဲ့အောက်ကအလှော်တစ်ခုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် new layer ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ layer ရဲ့အပေါ်ကိုတက်လာမှာပေါ့နော် new layer တစ်ခုရလာမယ် ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအမဲရောင်ပေါ့နော် okay အမဲရောင်လေးကို order bus page အမဲရောင်ဖြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် selection ဖြောက်လိုက်မယ် control d ဒါဆိုအမဲရောင်အရက်လေးတစ်ခုရလာပြီပြီးတော့မှ control t ကျွန်တော်အကြီးသေးလောက်မယ်ဒီအရက်ကိုကျွန်တော်လောက်နေတာနော်ဒီအရက်ကို okay ပြီးတော့မှကျွန်တော် control key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမှာပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဘက် channel ကိုလည်း adjust နည်းနည်းလုပ်မယ် control key ကိုဖိလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတောက်ဖြတ်လေးတွေကိုကိုလိုသလိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိပေးလို့ရတာပေါ့နော်โอเคဒီနေသားလေးလောက်ဖြစ်တင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီနားလေးမှာ ပေါ်နေတယ်ဆိုတာကဒီ smoke ကြောင့်ပေါ်နေတာနော်ဟုတ်ပြီတော့ဒီ smoke လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီ shadow တစ်ချက်ပိတ်ထားလိုက်မယ်နော်ဒီ smoke လေးရောကျွန်တော်ရွေးတယ် ပြီးရင် brush ကျွန်တော်ယူမယ် brush ဒီ normal brush ဖြစ်နေရမှာเนาะ soft round ပြီးတော့မှဒီနေရာလေးကျွန်တော်မလိုချင်ဘူး layer mask တန်မနေရွေးတယ်ဒီမှာအမဲရောင်ရွေးတယ် opacity 100 flow 100 normal ဖြစ်ရမှာเนาะ okay ပြီးတော့မှဒီနေရာလေးတွေကို light ဖြတ်ပေးလိုက်โอเค okay ကျွန်တော် mood 2ရွေးလိုက်တယ်နော်ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော် opacity နည်းနည်းလေးလျှော့မယ် opacity မလျှော့ခင်မှာသူ့ကိုကျွန်တော် multiply လုပ်ပေးလိုက်မယ် opacity နည်းနည်းလေးလျှော့မယ်ပြီးရင်အရိုက်ကနည်းနည်းလေးမှုံသွားတင်တော့အခုပြပြတတာကြီးဖြစ်နေတယ်เนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော် fader တဲကနေပြီးတော့ blur ကျွန်တော် motion blur နဲ့ထည့်လိုက်မယ်เนาะ motion blur ကားကဒီလိုမျိုးသွားနေတာเนาะဒီဒီလိုမျိုးသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် motion blur ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးပဲထည့်လိုက်တော့မှာ โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်အရှိန်လေးတစ်ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်โอเคโอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒီကားရဲ့အရေးသဘောတရားအရဒီကားနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာအရေးပူပြီးတော့ပြင်မယ်ဒီဘက်ခြမ်းမှာအရေးပူပြီးတော့ source ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီအလွှာကိုကျွန်တော် opacity လေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ short ခြင်းနဲ့ဒီဘက်ချမ်းမတွေ source ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအရိုက်က source ဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ shadow အလွှာကိုပဲဒါကိုကျွန်တော် shadow လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် ဒီ shadow အလွှာကိုနောက်ထပ်အလွှာတစ်ခုထပ်ပွာလိုက်မယ် control J ဒါဆို shadow အလွှာတွေနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီဒီဒုတိယပွာလိုက်တဲ့အလွှာကိုကကျွန်တော်ကာအောက်ပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်လိုချင်တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီအလွှာကိုကျွန်တော် layer mask အောက်လိုက်မယ်ပြီးရင် brush ကိုယူမယ် opacity တရား flow တရားနောက်ပြီးကျွန်တော်အမဲရအောင်เนาะဒီနာလေးလိုချင်တော့ဒီကာနာကာနာအကက်ရဲ့အရေးလေးပေါ့เนาะဒါโอเคပြီးတော့မှသူ့ကို opacity ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလိုက်တင်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီအရိုက်တွေနည်းနည်းပို့ပြီးတော့တဘာဝကြတဲ့အရိုက်တစ်ခုရအောင်နော်ပြီးတော့မှဒီနှစ်ခုလုံးကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ group ဖွဲ့လိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော် shadow လုပ်ပေးလိုက်မယ်နော် shadow ဟုတ်ပြီခုနကဒါကကာနောက်ကအော်ဒါကာရှိရ smoke လေနော်ဒီ smoke ကနည်းနည်း hash ဖြစ်နေတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်တော့အောင်ကျွန်တော်ဗလာတင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ fader တွေကနေပြီးတော့ဗလာ gazan ဗလာ โอเคနည်းနည်းလေးမှုံသွားတာပူတော့တဘာဝကြာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီအရေးကိုလည်းဒီ small ကိုလည်းကျွန်တော်ကျွန်တော် group ဖွဲ့လိုက်တော့မယ် control g ဒါကိုကျွန်တော် small လို့ပေးလိုက်မယ်โอเคဒါကကာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲနေရဲ့အလင်းရောင်ကဒီဘက်ချမ်းကနေလာနေတာဒါကြောင့်မို့ကာရဲ့ဒီဘက်တစ်ချမ်းလုံးဒီ shadow ဝင်နေတင်တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က curve ကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ် ပြီးရင်ဒီအလွှာတွေတစ်ပုံလုံးတက်ရောက်နေမှာနော်ကျွန်တော်ကားကိုပဲတက်ရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် clip payment တွေထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအလွှာတွေကားကိုပဲတက်ရောက်မှုဖြစ်တော့မှာပေါ့နော် okay ဒီဘက်ချန်က shadow ကြာရမယ် okay ပြီးရင်ဒီ layer mask တမ်မနီကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ် brush ကိုယူမယ်အော်ဒီ layer mask တမ်မနီမှာကျွန်တော် invest လောက်လိုက်တော့မနော် control i invest ဒါဆိုရင်အမဲအောင်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီ effect တွေကျွန်တော်မမြင်ရတော့ဘူး ဒီနေထားမှာ opacity 100 flow 100နဲ့ brush အဖြူဖိရမှာပေါ့နော်ဒီမှာအမဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ brush ကအဖြူဖိရမှာပေါ့နော် okay ဒီနားလေးတွေကျွန်တော်တို့မဲခြင်းလား okay ဒါဆိုရင်ဒီနားလေးတွေက shadow ကျလာမှာပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ shadow ကျွန်တော် opacity တွေနည်းနည်းလေး short ခြင်းနဲ့ opacity နည်းနည်း short လာမယ် okay okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကားကိုကျွန်တော်ကဒီဒါဆိုဘိန်းကရက်နေတဲ့တဘောဖြစ်နော်ဒီမှာ drag ကဆွဲနေပြီးတော့ဘိန်းကရက်နေအဲ့လိုဖြစ်နေတာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘိန်းကိုနည်းနည်းလေးလှည့်ခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမာကွီတူလေးယူပြီးတော့ဘိန်းပုံစံလေးကိုကျွန်တော် slash မှတ်လိုက်ပါဘောနော်ပုံမှန်ဆိုတော့ပန်တူနဲ့မှတ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ result ကိုကျွန်တော်တို့ရမှာပေါ့နော်ဒါအလွယ်ပဲကျွန်တော်မှတ်လိုက်တာ okay ဒါဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော် control J ဆိုတော့ကျွန်တော်အလှပွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါတွေဒီအလှတွေကားပေါ်မှာပဲတက်ရောက်မှုရှိရမှာเนาะဒါတက်တက်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော် clip payment ထိုးပေးလိုက်မယ် order key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ clip payment ထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်လှလုံးဒီကားပေါ်မှာပဲတက်ရောက်မှုရှိနေမှာပေါ့เนาะ okay okay ဒါက bain တက်တက်ပေါ့เนาะဒါ okay ဒီလှကိုကျွန်တော်ဒါကခုနကျွန်တော် ဒီအဝိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အလှော်ပေါ့နော်ကားဘိန်းအလှော်ပေါ့နော်ဒီအလှော်ရဲ့ layer 10 mini ပေါ်မှာကျွန်တော် control key ကိုနှိပ်ပြီးတော့တစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ layer ရဲ့ shape အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ selection ရလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် fader ထဲသွားမယ်ကျွန်တော် selection ရှိနေဘူးတော့လို့တယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် fader ထဲသွားမယ် blur ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ radial blur ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်ဒီဘိန်းကိုလဲစီချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် spin ဖြစ်နေရမှာပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော် block ပမာဏလှည့်မလဲပေါ့နော် okay ကျွန်တော်25လောက်ထားကြည့်မယ် okay okay ဒါဆိုရင်ကာဘိန်းဒီလေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ selection မှတ်တာပြီးဘူးတော့လို့တာနော်ဘာလို့ selection မရှိလို့ရှိရင် center point ကဒီတပုံလုံးရဲ့ center point ကိုသူယူပြီးတော့သူကလှည့်လိုက်မှာနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော် selection ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီ selection ထဲမှာရှိတဲ့ center point ကနေပြီးတော့ပဲသူလှည့်လိုက်တာပေါ့နော် okay control D ကျွန်တော် selection ဖြောက်လိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ဒီအနောက်ဘက်ကဘိန်းကိုလည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် control J ကျွန်တော် click လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီအကုန်လုံး click ပင်မပြုတ်ဘူးတော့အကုန်လုံးရှုပ်ကုန်ပြီเนาะအဲကျွန်တော် click ပင်မလေးပြန်ထူပေးလိုက်တော့သူအဆင်ပြေသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီ control J နဲ့ပွားလိုက်တဲ့အလှော်ကကားမှပဲတက်ရောက်မှုရှိခြင်းနဲ့အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော် order နဲ့ click ပင်မပြန်ထူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအလှော်၃ခုဒီကားပေါ်မှာပဲတက်ရောက်မှုရှိမှာပေါ့နော် okay ဒါကကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွားလိုက်တဲ့ကားဘိန်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော် control key နှိပ်ပြီးတော့ဒီ layer တန်မနီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီ carbon အတိုင်းကျွန်တော်တို့ selection တစ်ခုရလာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် fader လဲသွားမယ် blur ဒီမှာ radial blur ကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ခုနကကျွန်တော်25%ထည့်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာလဲကျွန်တော်25%ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ပြီးရင် okay ကျွန်တော် click လိုက်မယ်ဒါဆိုအနောက်ဘက်နဲ့လဲပါပြီပေါ့နော် okay control d selection ဖြောက်လိုက်တော့မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီကားအရှိန်ပေါ့နော်ဒီ penny effect ပေါ့နော်ဒီအနောက်ဘက်ချမ်းတွေက speed effect လေးတစ်ခုထည့်ခြင်းနဲ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ layer လေးကို background လေးရအောင် control J ဆိုတော့ကျွန်တော်ပွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် right click သူ့ကိုကျွန်တော် smart object တစ်ချက်လောက်လာလိုက်မယ်เนาะ smart object ဘာလို့လောက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထိလိုက်တဲ့ဒီ speed effect ကိုကျွန်တော်လိုသလိုအချိန်မရွေးလာပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရအောင်ကျွန်တော် smart object လောက်တာပေးတာပေါ့เนาะအကယ်မို့ normal layer ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထိလိုက်တဲ့ fader effect ကဒီပုံရိပ်တွေကိုတစ်ခါတည်းတန်းဝင်သွားမှာเนาะ smart object ကြတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ fader လေးတွေကိုပြန်ချိန်ညှိလို့ရအောင်ဒီအောက်မှာ setting လေးတွေပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမှာပေါ့เนาะ okay ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီသူ့ကို summon object လောက်လိုက်ပြီပြီးကျွန်တော် fader တဲကနေပြီးတော့ blur gallery တဲကနေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ pap blur ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော် pap blur okay pap blur ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမြားပုံလေးရှိတယ်နော်ဒီကားကဒီလိုမျိုး wide နေတာနော်အခုကျွန်တော်ဒီ pass သူ့ရဲ့ perspective line အတိုင်းကိုကျွန်တော် wide line ပေါ့နော်ဒီမှာရှိမယ် okay ဒါဒီခုံးရမှာပေါ့နော် โอเคဒါဆိုဒီလိုမျိုးအဲဒီ speed တွေကဒီလိုမျိုးခုံသွားမှာပေါ့နော်မကူလိုချင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရအောင်เนาะကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိပေါ့โอเคဒီအနေအထားမှာမှကျွန်တော်ကဒီကာအောက်ဘတ်ချန်ကိုကျွန်တော်ဖယ်တာပေါင်မှု focus ပြက်ပြက်လေးလိုချင်တာပေါ့နော်အကြောင်းမသားကိုကျွန်တော်ဒီအဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော် short ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီအောက်ပိုင်းလေးတွေက sorry 0 okay ဒါဆိုဒီအောက်ပိုင်းလေးတွေက focus ဒီဒီဘက် channel က focus ပြတ်သွားမယ်ဒီဘက် channel တွေကဒီ blind FF ဝင်သွားမှာပေါ့နော် okay ဒီအနေထားလေးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အဲဒီ blind percent ကိုကျွန်တော် short ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ amp point ကိုယူမယ် amp point ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ blind percent ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်သလိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီအနေထားမှာကျွန်တော်ဒီဒီမှာလည်း short ချလို့ရတယ်နော်ဒီမှာ amp point ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် ok 90လောက်ထားလိုက်မယ်ပပါလေးပဲထည့်ထားတော့ပေါ့နော် ok 90မြောက်ကျွန်တော် ok ဒီလောက်လောက်လေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုကြာပြီဒါကို ok ကလစ်လိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီကားရဲ့ဒီအနောက်ဘက် channel ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး motion effect လေးထည့်ခြင်းနဲ့အဲကြောင့်မို့ဒီကားလေးရအောင်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြုတ်လိုက်တော့မနော်ဒီ link ကို ဒီ link ကိုဖြောင်းဆိုရင်ဒီမှာ okay ပြီးရင်ဒီကားလေးရအောင်လဲကျွန်တော် smart object လောက်လိုက်မယ်ပြီးရင် fader တဲကနေပြီးတော့ blur blur gallery ဒီပြန် path blur ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲဒီကနေပြီးတော့ဒီထိပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီကားရဲ့ဒီအရှိပိုင်းကိုတော့ပုံဝါမှုမလိုချင် speed အငြိမ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်0ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် ဒါဆိုကားရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာ effort တက်ရောက်မှုရှိတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကားရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းရဲ့ effort တက်ရောက်မှုကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short ချခြင်းနဲ့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကားရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းကရွေ့ရှာမှုနည်းနည်းပဲရှိတော့မှာပေါ့နော်ဒီနေရာက0ဟုတ်ပြီဒါက okay နည်းနည်းလေးကောက်တာဒါပို့တော့တဘာဝကြာမှာနော် ဒီအရှိဘက်ခြံကိုတော့ effort တက်ရောက်မှုမရှိခြင်းဘူးဒါမှမဟုတ်အရှိနည်းနည်းလေးတူလာမယ်အော် sorry sorry โอเคဒီလောက်လောက်အနေထားလေးเนาะဒီဘက်ချင်အနောက်ဘက်ချင်နည်းနည်းလေးမှုတ်သွားမှာပေါ့เนาะဒါဆိုโอเคကျွန်တော်ကလစ်လိုက်တော့မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒါ ဒီ smart object ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အောက်မှာ smart fader ဆိုပြီးတော့ခုနထည့်လိုက်တဲ့ blur gallery ကဝင်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချိန်မီတပြန်ပြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ညှိမှုတွေကိုမကြိုက်တော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်နှစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပမာဏလိုချင်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိပြီးလို့ရနေတာပေါ့နော် okay okay ဒီအနေအထားမှာတော့တော်တော်လေး fine နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တေချာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအလင်းရောင်ရှိတယ်เนาะဒီအလင်းရောင်ကဒီကားမှာနည်းနည်းလေးလာပြီးတော့ဟတ်နေရမှာပေါ့เนาะအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော် light လေးတစ်ခုထပ်ထည့်ခြင်းတယ် โอเคဒီမှာကျွန်တော်ဒီ line လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်လာဆိုတိုးလေးယူတယ်လာဆိုတိုးလေးနဲ့ဒီမှာ fader တွေ0ဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်အခုဒီအမဲဒီအမဲအစစ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ screen မှုပြောင်းလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးတော့ကွက်နေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ level လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ mail လိုက်လို့ရတယ်ဒါဒါကိုကျွန်တော် control c copy ယူလိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီခုနကားလေးရောက်ပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်ကားရဲ့အပေါ်မှာထည့်ချင်တာကားရဲ့အပေါ်မှာဆိုဒီမှာ clip pin mat တွေရှိနေတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနေသားမှာကျွန်တော် control v ထည့်လိုက်ရင်ဒီကြားလေးရောက်ပါမှာ သူဒီလဲ clip payment အနေနဲ့ဝင်သွားလိုက်မယ်နော် control v ကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ် okay သူဒီ clip payment အနေနဲ့ပဲဝင်သွားတယ်ကားပေါ်မှာပဲတက်ရောက်မှုရှိသွားတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကို control z control z ဒီအပေါ်ဆုံးအလှော်ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့မှ control v ဒါဆို clip payment မထိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ clip payment ဂျားထဲမှာဒီ clip payment ဂျားထဲကိုထည့်မယ်ဆိုရင် clip payment ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဒီအလှော်ယူထားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် control v လို့နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလှော်ရဲ့အပေါ်ရောက်သွားတာပေါ့နော် ဒီလွှာရဲ့အပေါ်မှာဘာကလစ်ပင်မှမရှိတဲ့အတွက်သူတွေလည်းကလစ်ပင်မှတက်ရောက်မှုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ Okay ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ယူလိုက်မယ်။ပြီးရင် control T အကြီးသေးကျွန်တော်ပြန်လုပ်မယ်။ Okay တခါတည်းဒီမှုကိုကျွန်တော်ကအမဲရောင်တွေကိုပယ်ဖြတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် screen ဒါမှမဟုတ်ရင် color.h ပေါ့နော် color.h ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်။ okay ဒီနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင် အဲဒီမှာ gray point ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီနားမှာအစင်းကြောင်းလေးတွေခုနကျွန်တော်လှီးထားတဲ့အစင်းကြောင်းလေးတွေပေါ်နေတာပေါ့နော်ဒါကို control l level ကျွန်တော်အမဲရောင်လေးတွေနည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပျောက်သွားပြီပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီဒီအလွှာကလည်းကျွန်တော်ကားပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တက်ရောက်မှုဖြစ်ဖြစ်စေချင်တာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝတက်ပြီးတော့မကြနေပေါ့နော် okay ဒါကားပေါ်မှာပဲတက်ရောက်မှုရှိချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် order နဲ့ clip ပေးမှထိုးလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီအလွှာတွေလည်းကားပေါ်ကိုတက်ရောက်မှုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် โอเคပြီးတော့မှဒီအလွှာကိုကျွန်တော် fader တဲကနေပြီးတော့ blur အဲဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဗျာဒီ line က source ဖြစ်နေတာเนาะကျွန်တော်အခုထည့်လိုက်တဲ့ line က hash ဖြစ်နေတာကြီးเนาะဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မို့ဒါကိုကျွန်တော် source ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် fader တဲကနေပြီးတော့ blur gaussian blur ပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရင်သူဒီ source ဖြစ်တဲ့ line လေးတခုရအောင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အယောင်ပါဝင်မှုကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် control u ကျွန်တော် hue and saturation မှာ saturation တွေကိုကျွန်တော်နှုတ်ချပေးလိုက်လို့ရတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီရဲ့ light ဒီကားပေါ်မှာတက်ရောက်မှုအနည်းငယ်ရှိနေတာပေါ့နော် flare ပေါ့နော် flare တွေတက်ရောက်မှုရှိပါမှာ okay okay ပြီးတော့မှနောက်ထပ်အလှတစ်ခုတက်ခေါ်မယ်ပြီးရင်သူ့လည်းကျွန်တော်ကားပေါ်ပဲ clip ပြင်မှထိုးမယ်ပြီးရင် brush ကိုယူမယ်အရောင်မှာကျွန်တော်ဒီလိမ္မော်ရောင်လေးလောက်ယူလိုက်မယ်နော် okay ပြီးရင် brush side ခက်ကြီးကြီးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ခက်ဝေးဝေးကနေတော့လှမ်းပြီးတော့ ကလစ်နှိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် screen ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် overlay solve လိုက်ပါနော် overlay လို့ပေးလိုက်မယ် okay solve လိုက်လို့ပေးတာဒါဒါ overlay okay overlay လို့ပေးလိုက်တာပို့ပြီးတော့อืมတဘာဝကြားတဲ့ light ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ခြံကနေအလင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ခြံရဲ့ကာအောက်ပိုင်းနေဒီတော်တော်လေးကိုမှောင်နေတင်တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နောက်ထပ် new layer လေးတစ်ခုထပ်ယူမယ်သူ့ကိုလည်းကားစီးမှာပဲကျွန်တော်တက်ရောက်မှုရှိခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကားကို clip ပြမှထည့်ထားတယ်ပြီးရင် brush ကိုရွေးတယ်အမဲအောင် brush လေးပေါ့နော်ပြီးရင် opacity တရား flow တရားနဲ့ဒီကားအောက်ဘက်ခြံလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မယ်ခေ brush size လေးနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မယ် opacity ကိုကျွန်တော်ပပလေးပဲထည့်တော့မယ်20%နော် ပချန်နေဒီနည်းနည်းလေးမဲနေတင်တယ် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်သူ့ကို opacity လေး adjust နည်းနည်းလေးပြန်ချိန်ညှိလို့ရအောင်နော် okay ပြန်ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကားကိုကျွန်တော် group ဖွဲ့လာတော့ဗောနော်ဒါလေးဒီမှာကားလေးရာဒီပေါ်မှာ clip ပင်မှတ်တွေရှိတယ်ဒါတွေကကားပေါ်ကိုပဲတက်ရောက်တာတဲ့အလွှာတွေနော်ဟုတ်ပြီဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ control G group ဖွဲ့လိုက်မယ် ဒါကိုကျွန်တော်ကာလို့ပေးလိုက်မယ်โอเคပြီးတော့မှကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးအလှော်ရွေးမယ်ကျွန်တော်ဒီအလင်းမှောင်စစ်ဆေးမှုတွေကာလာစစ်ဆေးမှုတွေထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံက match ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အလင်းမှောင်စစ်ဆေးမှုအရင်လုပ်မယ်ဒီမှာ exposure chance ပေါ့နော်โอเคပြီးတော့မှကျွန်တော်ကာဆိုတဲ့ group ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အဲဒီနေသားမှာကျွန်တော် cap ကိုခေါ်ကြည့်မယ်တစ်ချက် cap နောက်မှ level နဲ့တွားလိုက်မယ်နော် level okay ပြီးရင်ဒါဒီဒီကားဆိုတဲ့ အုပ်စုပဲ clip ပင်မတက်ရောက်မှုဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် clip ပင်မတွေချလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ချိန်ကြီးချက်တွေဒီကားနဲ့ပဲတက်ဆိုင်လို့ပါဗောနော် okay ဒီနေသားမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကားရဲ့ black point တွေကပို့ပြီးတော့မဲတယ်ဒီတစ်ပင်ရဲ့ black point တွေကနည်းနည်းလေး fade ဖြစ်နေတာဗောနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ black point လေးတွေကိုကျွန်တော် short ချလိုက်တော့မယ် okay ပြီးရင် apply ပါကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေး adjust ပြန်လုပ်ခြင်းနဲ့ okay ဒီလောက်လောက်အနေထားဆိုရင်တော်တော်လေးနီးစပ်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် exposure ချက်ကျွန်တော်ဖြောက်လိုက်တော့မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာကဒီအလင်းမှောင် match တော့ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်နောက်ထပ် color match ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ color match ချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲကျွန်တော်ဒီမျိုးစစ်ဆေးမှုအလွှာတွေခေါ်တဲ့အခါမှာအပေါ်ဆုံးအလွှာကိုယူလာပေးတင်တယ်နော်ပြီးတော့မှ စစ်ဆေးမှုအလွှာခေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စစ်ဆေးမှုအလွှာတွေအပေါ်ဆုံးတစ်ခါတည်းတန်းရောက်သွားမှာပေါ့နော်โอเคဒီနေသားမှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒါဒီ shadow နေရာဒီဒီနေရာပေါ့နော်ဒီ background ရဲ့ shadow point ဒီဒီနေရာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကာရဲ့ shadow point ဒီဒီနားလေးတွေမှာရှိတာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုဒီကောင်လေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် shadow point ကအပြာရောင် ကျွန်တော်ရဲ့ shadow point တွေဒီခဲရောင်လေးဖြစ်နေတယ်နော်မတူညီနေဘူးပေါ့နော် shadow point က โอเคအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီကာအလှော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ကာလာဘဲလန်နဲ့ညှိလိုက်မယ်ကာလာဘဲလန်မှာကျွန်တော် shadow ကိုရွေးတယ် shadow မှာအပြရောင်လေးဝင်နေရမှာပေါ့နော်โอเค โอเค shadow မှာအပြရောင်လေးဝင်နေတင်တယ်โอเคဒီခုနကကာလာမတ်ချက်ကျွန်တော်ပြန်ဖြောက်လိုက်မယ်โอเคဒီ smoke နေရကဒီကောင်းငင်ကအရောင်နဲ့တူညီနေရမှာပေါ့နော်ဒီ smoke ရောင်ကโอเคဒါ အနီရောင်လေးဖြစ်တင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် color balance နဲ့ချိန်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ချိန်နေတာကဒီအဖြူတွေကိုချိန်နေတာเนาะအဲဒါကြောင့်အဖြူပါဝင်တာကိုချိန်ညှိကျင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် selected color နဲ့ချိန်မှပဲရမယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် selected color တလွှာတက်ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ selected color တွေလည်းဒီ car ဆိုတဲ့အလွှာကိုပဲတက်ရောက်မှုဖြစ်နေတာเนาะပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော် file ပေါ့เนาะ okay ပြီးတော့မှခုန color match ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်အဲနည်းနည်းလေးหนีနေရမှာပေါ့เนาะအာအဝါလေး ပါရမယ် file မှာက okay file မှာတိတ်ပြီးတော့မရှိနေဘူးကျွန်တော် neutral ရွေးမှပဲရတော့မယ်โอเคโอเคဒါကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ match ဖြစ်မှာပါเนาะ โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းမှောင်နဲ့ color match မဖြစ်ရင်ဒီအနေထားဖြစ်မှာဒါအလင်းမှောင်နဲ့ color match လောက်တိုင်းဒီလောက်လောက်အနေထားရမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော် level မှာနည်းနည်းလေးပြန်ချိန်ညှိလို့ရသေးတယ် okay ဒါပို့တော့ match ဖြစ်တယ်နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအလွှာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ camera raw မှာတွားပြီးတော့ပြန်လဲချိန်ကြီးလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ result ရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီး shadow ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာပြန်နေတာနော်နောက်ပြီးဒီ shadow ကို black cousin black နဲ့နည်းနည်းထည့်တင်တယ် okay ပြီးရင် control G ပွားလိုက်မယ် အဲပုံမှန်ဆိုဒီကားအောက်ပိုင်းနေရာလေးတွေကဒါအမဲဖြစ်နေတင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ကားနဲ့ကက်ရက်ဖြစ်နေတဲ့နေရာဒီမှာအမဲမဖြစ်နေကျွန်တော် brush နဲ့ပဲထည့်လာတော့မယ် new layer ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင် brush ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီကားရဲ့အောက်မှာပဲကျွန်တော်ခေါ်လာတာနော်ဒီ new layer ကို okay အရောင်ကဒီကအမဲရောင်နေနဲ့ဖြစ်ရမယ် okay ဒီနေသားမှာ opacity ကိုခက်မများလေး90လောက် โอเคအယောင်ကဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အမဲလေးတွေကဆက်နေရမှာเนาะဒီကအမဲရောင်နဲ့ဒီကအမဲရောင်နဲ့ကတူရမှာเนาะကျွန်တော်အမဲရောင်နဲ့ကမတူဘူးဖြစ်နေတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီ color picker မှာဒီအမဲရောင်လေးယူလိုက်မယ်โอเคပြီးရင်အခုကျွန်တော်ခုန brush နဲ့ဖြည့်ထားတဲ့အရာမှာဒီခုနကျွန်တော် brush နဲ့ဖြည့်ထားတဲ့အလွှာမှာ order ship backspace ဆိုတော့ကျွန်တော်အရာပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီ mask ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှကာအလွှာယူမယ် new layer ခေါ်မယ် ဒီကားပေါ်မှာပဲတက်ရောက်မှုဖြစ်ခြင်းနဲ့ brush သူ့လည်းကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေး adjust ဒါမှကားကဒီ mid ground နဲ့ထိမှာပေါ့နော်နောက်မှဆိုကားပြန့်တယ်လို့ဖြစ်နေ okay ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးကအလွှာတစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ဒီစစ်ဆေးမှုအလွှာတွေကကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော် okay အပေါ်ဆုံးအလွှာတစ်ခုရွေးပြီးတော့ control shift order e ကျွန်တော် click လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် layer ပေါင်းပြီးသားတစ်ခုရလာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒါကိုကျွန်တော် smart object လောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ camera raw ထဲမှာတွားပြီးတော့ color ချိန်ကြီးချက်လေးတွေပြန်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့ပုံတစ်ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဘာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုပေါင်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် color တူညီမှုတိတ်မရှိသေးဘူးအဲ့တော့မှအဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့က color grading ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ color match ပို့ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် contract တွေနည်းနည်းရှော်မယ်ဟုတ်ပြီ highlight လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့တင်လာလိုက်မယ် okay shadow လေးနည်းနည်းလေးရှော့လာလိုက်မယ် black လေးပါနည်းနည်းရှော့လာလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်1 3ဘက်နည်းနည်းလေးတွာလာလိုက်မယ် okay saturation မှာ vibrance ကိုပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်လာလိုက်မယ် okay effect မှာကျွန်တော်ဒီ print type တွေနည်းနည်းလေးထည့်လာလိုက်မယ်ဒီ calibration မှာဒီ tan and orange bar နဲ့လေးလိုက်လာလိုက်မယ်ဒါက portrait မဟုတ်တော့သူကကျွန်တော်ကြိုက်သလိုစိတ်ကြိုက်ချိန်လို့ရတယ်နော် โอเค split 3နီးမှာကအာကျွန်တော် shade မှာအပြရောင်လေးနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်တာပူတော့မှိုင်းမယ်ထင်တယ်โอเคဒီရောင်လေးပူကြိုက်တယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေသားလေးကြိုက်ပြီဆိုရင် okay ကလစ်လာတော့ပါတော့เนาะโอเคဒါဆိုရင်ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့เนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ color လွတ်အပ် ဒီကျွန်တော်ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ထည့်လို့ရသေးတာပေါ့နော်ဟိုဒီကောင်းပွိုင်းโอเคဒီရောင်လေးကြိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် opacity လေးနည်းနည်းလေး short ချလိုက်ပါ ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အဲနှစ်လွှတ်ခွဲလိုက်မယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော် luminous ပြီးရင် control J အပေါ်ကဒီ color ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ခုနအတိုင်းပြန်ဖြစ်ပါပြီကျွန်တော် luminous ကိုပဲ short ကျင်တာပြီးတော့မှ color ကိုကျွန်တော်လိုသလောက် adjust โอเคဒီနေထားလေးကိုကြိုက်တယ် ပြီးရင် level နည်းနည်းပြန်ချိန်လိုက်မယ် level ပုံကနည်းနည်းလေးမှောင်တယ်လို့ခံစားရလို့နော်ပုံလေးနည်းနည်းလေးလင်းလာအောင်โอเคပြီးရင်ဒီဒီကောင်ထပ်လျှော့မယ်28သွားโอเค โอเคဒါကိုကျွန်တော်ခုနကင်မရာရော effect ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလျှော့လာလိုက်မယ်40လောက်ထားလိုက်မယ်โอเคဒါဆို group โอเคဒါက color ပေါ့နော်โอเคโอเคကျွန်တော် channel mixer လေးပါနည်းနည်းလေးပြန်ထည့်ကြည့်ကြည့်နေအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ channel mixer ကိုခေါ်လိုက်မယ်အဲဒီပုံမှာဒီ red တွေကိုကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ကျင်တော့ဘူးနော်စိတ်ကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာ red တွေကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ short လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် blue ကိုသွားမယ် blue ရဲ့ပါဝင်မှုတွေ short ချလိုက်မယ်ပြီးတော့မှအစိမ်းမှာအပြရောင်ရဲ့ပါဝင်မှုတွေပြန်ထည့်မယ် okay အပြရောင်ပါဝင်မှုတွေ short ချလိုက်တော့မယ်ပြီးတော့အစိမ်းမှာပြန်ထည့်မယ်โอเคအစိမ်းမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ရွှေ့နာအစိမ်းမှာအပြရောင်လေးတွေပြန်ပြီးတော့ရောထည့်လိုက်တာနော် ဘာလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပြကိုကျွန်တော် short ချတာလဲအဲ့ဒါမို့ဒီပုံမှာအပြတွေဆုံးရှုံးသွားပြီအဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်အစိမ်းရောင် channel ထဲမှာအပြရောင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်လိုက်တာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအဝါရောင်အနီရောင်ထဲမှာအဝါရောင်အပြရောင် channel လေးတွေကိုနည်းနည်းပြန်နှုတ်လိုက်မယ် okay ဒီနေသားလေးကပို့ပြီးတော့မှိုင်မယ်နော် ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကား drip ဆွဲတဲ့အနေထားဆိုတော့ဒီကားဘိန်းလေးမှာကျွန်တော်လှည့်တာပေးတင်တာပေါ့နော်အခုကကားဘိန်းကအဖြောက်လေးဖြစ်နေတာနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကားဘိန်းကိုနည်းနည်းလေးလှည့်မယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီခုနပုံထဲမှာကျွန်တော်ဒီကားဘိန်းကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီကားဘိန်းကိုကျွန်တော်ပြန်ယူလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမျိုးပြန်ယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကဒီ smoke line လေးတွေပါကျွန်တော်ယူသွားလိုက်မှာနော် โอเคဒီနာမကျွန်တော်ပန်2နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်တော့မှာနော်โอเคဒီအောက်ပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပူပူလူလူလေးယူသွားလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှဒီ breast လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ချိန်ညှိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ result ကိုကျွန်တော်ရအောင်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ဒီပတ်လာရင်ကျွန်တော် selection လောက်လိုက်မယ်ဒီမှာ right click ကျွန်တော် make selection ဆိုတော့ကျွန်တော်လောက်လိုက်မယ်เนาะဒီနေသားမှာကျွန်တော် fader ကိုကျွန်တော်2လောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ okay ဒီမှာ fader ပေးတဲ့ဆိုတာကဒီမှာဥပမာကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒါကို control z ကျွန်တော်ဒီမှာ fader အများကြီးပေးကြည့်လိုက်မယ် make selection ဒီမှာ fader ကိုကျွန်တော်20လောက်ပေးလိုက်မယ်เนาะ control j ဆိုတော့ကျွန်တော်ပွားလိုက်မယ်ဆိုရင် fader ဒီဒီမျိုးအနာဆုံးလေးတွေပူပြီးတော့ဖွာသွားမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီ control z control z control z ဒီမှာ right click ဒီမှာ make selection ဒီနေ့ထဲမှာ fader 0ဆိုလို့ရှိရင် okay control j ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနာဆုံးလေးတွေက hash ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီအနာဆုံးလေးတွေနည်းနည်းလေး source ဖြစ်နေတာလို့ကျွန်တော် fader ကိုတူးလောက်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ဒီ main selection ဒီမှာ fader ကိုကျွန်တော်တူးလောက်ထားလိုက်မယ် okay ဒါဆို control j ဒါဆို အနာဆုံးလေးတွေက source ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် hash ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပုံမှာတပြန်ထပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တိတာနေမှာပေါ့နော် source ဖြစ်နေလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့မတိတာဘူးပေါ့နော် okay ဒီပုံကိုကျွန်တော်ယူသွားလိုက်မယ် okay ဒီမှာထည့်လိုက်မယ် okay နောက်တစ်ခုကဒီအခုကျွန်တော်ထည့်တဲ့ဒီ carbon layer ကိုကျွန်တော်ဒီ color grading တွေရဲ့အောက်မှာပဲကျွန်တော်ထားခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ color grading effect တွေပါဒီ carbon နဲ့ဝင်သွားစေခြင်းလို့ပေါ့နော် okay ပြီးရင် control T ကျွန်တော်အကြည့်သေးလောက်မယ် control t ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး rotate ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလှည့်လာမယ်နော်โอเคဒီအနေထားလေးပေါ့နော်ဒီအနေထားမှာမှာ control t နည်းနည်းလေးပြန်လှည့်ကျင်နေတယ်โอเค copy ဒီလောက်နေထားကိုကျွန်တော်ဒီကာဘိန်းအလွှာကိုကျွန်တော် layer map လေးအုပ်လိုက်မယ် layer map ခံလိုက်မယ်ပြီးရင် brush ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ခုနကဒီမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ယူလာတဲ့နေရာကိုကျွန်တော် brush အမဲနဲ့ဒီမှာ flow မှာကျွန်တော်90%လောက်ထားပြီးတော့ဒီ layer matte တမနေယူလာရမယ်เนาะပြီးတော့မှကျွန်တော် data လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့โอเค โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားမှာဒီအနာဆုံးလေးတွေကမဲနေရမှာပေါ့နော်မဲနေတင်တာပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကာဘိန်းလေးရဲ့ကာဘိန်းအလွှာရဲ့အောက်မှာနောက်ထပ်အလွှာတစ်ခုလောက်လိုချင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဒီလေယာကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် new layer ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ carbon layer ရဲ့အောက်ကိုဒီ layer new layer တစ်ခုရောက်လာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော် brush အယောင်ကဒီအမဲရောင်လေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ဒီ carbon မှာပါဝင်တဲ့အမဲရောင်လေးကိုပဲ copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအနာဆုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်အမဲလေးလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မှာပေါ့နော် အဲ့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော် flow 100 opacity 100နဲ့ပဲသွားမယ်โอเคဒီမှာအပြရောင်တန်းနေရှိနေတယ်ဆိုတာကဒီကာဘိန်းကြောင့်ရှိနေတာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကာဘိန်းရဲ့ layer mat thumbnail ကိုကျွန်တော်ရွေးတယ် layer mat thumbnail ကိုရွေးတယ်ပြီးရင်အမဲရောင်ပြောင်းတယ်ဒီနေရာမှာအပြရောင်လေးတွေဝင်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လည်းလိုက်ဖြတ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒီကာဘိန်းလေးရမှာဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ shadow ခန္ဓာတစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာကာဘိန်းတစ်ခုရှိအောင်နော်ဒီအလွှာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ control e layer ပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့မှသူ့ပေါ်မှာကျွန်တော် cap ချိန်ကြီးချက်တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်နော် cap ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာအခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ကာဘိန်းရဲ့ blood point နဲ့ကျွန်တော်ပုံရိပ်မှာရှိတဲ့ blood point တွေကမတူညီနေဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် cap ခေါ်လိုက်တယ်ပြီးရင်အခုခေါ်လိုက်တဲ့ cap ကကာဘိန်းလေးရောပဲတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဒီမှာကျွန်တော် clip ပင်မှတ်လေး join ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ blood point လေးတွေကိုနည်းနည်းလေး fake ထည့်လိုက်မယ် okay ဒါလောက်လောင်းနေထားလေးပေါ့နော် okay ဒါလောက်လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ထပ် short လို့ရတယ် okay ဒါလောက်လောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဒါကကျွန်တော် cave နဲ့ carbon လေးရပေါ့တက်ရောက်လာတဲ့အလှော်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ နီယူးလေးရလေးတစ်ခုထပ်ခေါ်မယ်ပြီးရင် brush ကိုယူမယ် opacity ကို flow ကိုကျွန်တော်20%လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်အယောင်ကဒီအမဲရောင်ပွိုက်လေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒီနားမှာ gray ဖြစ်နေတာလေးတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်နေလို့နော်အခုကျွန်တော် brush 20%လေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့ချိန်ညှိပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တဘာဝကြတဲ့အနေထားရမှာပေါ့နော် cartridge ဆွဲတယ်ဆိုတော့ဒီ carbon တွေလည်းလှည့်နေတင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒီကာဘိန်းအလွှာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိဆောက်ထားတာက calf အယောင်ချိန်ညှိမှုတစ်လွှာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ shadow point တွေကိုကျွန်တော်ချိန်ညှိထားတာတစ်လွှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ၃ခုကိုကျွန်တော် control e ကျွန်တော် layer ပေါင်းလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော် fill လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကာဘိန်းကိုနည်းနည်းလေးလောက်တော့လှည့်တာတင်တာပေါ့နော်ကာဘိန်းလင်နေတင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကာဘိန်းရဲ့ဒီ point လေးတွေကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ် အော်ကျွန်တော်တို့ကာဘိန်းကတော့မလှည့်ခဲ့တင်ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ drip pan လာတဲ့အတွက်ဒီမှာအငွေ့တွေပါထွက်နေတာเนาะဒါ blade pan လာလို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကာဘိန်းတော့ဒီမှာမလှည့်တော့ဘူးဖြစ်နိုင်ကြရတာကာဘိန်းမလှည့်တင်ဘူးပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာဘိန်းကဟိုဟိုဘက်ချန်ကိုလှည့်နေတင်တာเนาะအခုကကာဘန်ဒီဘက်ယူလှည့်တာဘာလို့ဒီဘက်ကနေဝိုင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာဘန်ဟိုဘက်ကိုလှည့်လာရမှာเนาะအခုကကာဘန်ဒီဘက်လှည့်တယ်ဆိုတော့ နည်းနည်းလေးတော့မှားနေတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ရပါတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဖြည့်သွေးပေါ့နော်အဲဒီဘက် channel ကိုအချိန်ယူပြီးတော့မှအဲဒီဘက် channel ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ထိန်းတဲ့တဘောပေါ့နော်အလဲကိုကိုတခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းဖြည့်သွေးပေးရတာပေါ့နော်အမျိုးမလောက်ချင်ကိုကလှည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုတခြားကာဘိန်းတစ်ခုရှာပြီးတော့ထည့်လိုက်ပေါ့နော်โอเคအားလုံးပဲမရှင်းတာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို message ပေါ်မှာပြန်မိလာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့နော်